Datadesign bildades 1989 och producerar interaktiva ja. multimediaprogram i flera olika datormiljöer. Ja, jag vet inte. Det började väl någon gång på 40-50-talet med halvtokiga läsmusikanter som sitt lik. Men eh, de finns ju nästan var och varannan stad. Kanske inte opera, men rockmusik. Eh, jazzen är väldigt speciellt att få Umeå. Och jazz för en tynande tillvaro på en del andra håll. Varför ehm, lyckas ni så bra här? För egen del så jag hade nog aldrig gett mig på jazzmusik om jag inte hade fått otroliga kickar utav sån här stark livemusik när jag var liten. Jag sprang på festivaler för min pappa jobbade mycket med festivaler och sådär. Så då fick jag tillfälle att höra otroligt bra musik live och möta också musikanter. Som... Det, är, det är jätteskoj. Det finns jättemycket inom musiken här i stan. Och jazzen är ju väldigt stor här uppe. Det, det är jätteskoj. Mm. Ska vi fråga publiken då? Måste vi fråga publiken? Med knapparna i högsta beredskap. Älskar ni verkligen jazz så förbaskat mycket? Alla som älskar jazz just så förbaskat mycket trycker in knappen nu. Mm, 30 procent. Okej, okay. vi ställer frågan på ett annat sätt. Står ni ut med att Umeå är Sveriges jazzstad nummer ett? Ni som står ut med det trycker in knappen nu. Tryckt härifrån scen. Det finns en stark tradition i alla fall. Tillåt mig också i det här sammanhanget för er på torget här i Umeå och för eh, den eh, lyssnande befolkningen ute i landet presentera Folkradions eget folkband, Tommy Berntsson.

Nu är det helt moget. Jag snuttade och frågade om hur långt man får hoppa här. Kör du steadicam? Ja. Det är faktiskt stort. Den här killen, han, han, han, han har inte filmat dock liksom. Det är helt tydligt. Pröva nu. Var är Rose? Så har den fel kamerafattning. Man kommer inte ihåg som helst. Du har ju en lastbil. Ja, nästan. Ja, du har en lastbil. Björn hade en lastbil. Björn? Varför hade en lastbil? Du hade en lastbil. Men det det är bara de två. Ja. Sen är de indelade under rubriken. va? Och så skulle man prata. Jag tror Ja. Ja, men äh, hur många lådor är det? Ja, okej. Ja, men då skulle vi behöva ta ut ja, eh, underavdelningar. Jo, men det spelar ja. Det viktigaste är alltså, att det får en förläggare. Det här är ju... Mm. Men alltså, jag menar om de har fem skrivbord att ta, mm. då går det på en halvtimme. Mm. Så kostar det 300 spänn. Nej. Det tar inte två timmar i alla fall. Right, so my work out about some of the Ja, de kommunerna har Egentligen. Egentligen. MTV eller något sånt. Nej, nej, nej, nej. Stopp, stopp, stopp, stopp. Oj då. Vad är det som hänger på det där? Är någon som har klättrat på taket? Övningsproblem. Det är det enda som går att göra av det. Det blir som en road movie. Ja, just det. Jo. Skype eller internet powerpiece i väderprogrammet. Säg. Hej. Hej. Tjenare, grabben. Det är för mörkt. Det är lekstuga idag. Fokus är det dessutom. Ja. är den sista årets film. Du ser vad han håller på med. Dom. Ja, nästan. Jo, det ska jag göra. Ja, ja. Mm. det det. är Jaha. Ja. Ja, jag vet, jag blir bara när jag får det. Jag har det. Särskilt utvalda. Mm. Jag får det. Mm, vad fint. Jag ska ha en särskild kod lite för året. Ja. Bra. Välsamma. Hej. Jag känner mig inte som en rockstjärna. Alltså, Peter, ska du prata länge? Går det bra?